एचटीएमएल कोड में पीएचपी कोड को कैसे लागू किया जाए उस पर यह एक छोटा ट्यूटोरियल है यह अनेक स्थानों पर अति उपयोगी है उदाहरण स्वरूप यदि मुझे पीएचपी टैग्स बनाने हैं और अपना नाम यहां एको करना है इसे संचालन करने पर चलिए इस फाइल पर क्लिक करते हैं हमें केवल एलेक्स मिला अब उदाहरण स्वरूप मैं इसके अंदर HTML लागू कर सकता हूँ और एलेक्स को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए इसे यहाँ एको करता हूँ किंतु मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दूसरे प्रकार से इसे स्विच कर सकता हूँ चलिए पुनः शुरू करें एक HTML पेज बनाएं मैं इस उदाहरण का उपयोग करने जा रहा हूँ मैं एक PHP और एक टैग यहाँ पर शुरू करूँगा मैं एलेक्स को एको करता हूँ और फिर php टैग से बाहर आता हूँ और बोल्ड यहाँ पर लिखता हूँ और php एंड टैग के बाद यहाँ बोल्ड लिखता हूँ और यह हमें समान उत्तर देता है कुछ भी नहीं बदला यद्यपि मैंने पेज रिफ्रेश किया है अतः हम इसे अंडरलाइन यानी रेखांकित में बदल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एलेक्स रेखांकित हो गया है अतः हम दोनों तरह से कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है कि एचटीएमएल कोड को एको के अंदर प्रयोग करना है या नहीं किंतु यहाँ इसके और अनेक लाभ हैं अब यदि आप एचटीएमएल जानते हैं तो आपको पता होगा कि इनपुट टैग एक टेम्पलेट टैग है अतः चलिए टेक्स्ट लिखते हैं इसका नाम नेम ही रहेगा और इसकी वैल्यू एलेक्स होगी चलिए इसे रिफ्रेश करें और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स मिला है जिसके भीतर एलेक्स है अब मैं गेट वेरिएबल हेडर को पाने के लिए php का उपयोग करना चाहता हूँ और उसे अपने इनपुट वैल्यू के भीतर रखिए अब यह सचमुच में कुछ परिस्थितियों में लाभदायक है जैसे फॉर्म भरे जाने में और एरर देखने में जहां आप चाहते हैं कि दर्ज वेरिएबल्स प्रत्येक टेक्स्ट बॉक्स के मान के भीतर ही रहे यदि आपने गेट ट्यूटोरियल पहले से नहीं देखा है तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि उसे देखेंगे अब इसे कुछ लाइंस नीचे लाइए स्पष्टता हम अभी इस कोड को सफलतापूर्वक रन कर रहे हैं क्योंकि यह एक जैसी लाइन के आधार पर कार्य करता है अतः आप यहां जो देख रहे हैं बिल्कुल उसी के समान है आपको केवल इसे थोड़ा नीचे करना होगा और मैं यहाँ पर एक PHP टेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ यह एक अजीब भूरे रंग का दिख रहा है क्योंकि हम PHP हाइलाइटिंग पर कार्य कर रहे हैं और यह सचमुच में इस प्रकार के हाइलाइटिंग को पहचान नहीं रहा है अच्छा मैं अभी एलेक्स को एको करने जा रहा हूँ चूंकि यह एक लाइन के आधार पर कार्य करता है इन सबको ऊपर एक लाइन में ले आइए अतः अब मैंने इसको इसमें लागू कर दिया है और लागू करना पूर्ण हुआ है रिफ्रेश करने पर हमें एलेक्स की वैल्यू मिलती है हम अब एक HTML वैल्यू के अंदर PHP एको कर रहे हैं अतः यहां हम PHP कोड को अपने वैल्यू के भीतर उपयोग कर रहे हैं मैं डॉलर अंडरस्कोर गेट को दर्शाने जा रहा हूं याद रखिए सिंगल कोट्स का प्रयोग करके मैं नेम लिखने जा रहा हूं और फिर रिफ्रेश कुछ नहीं हुआ अतः name is equal to type करें जो हमें इसके भीतर एलेक्स देता है name is equal to kyle type करें यह हमें इसके भीतर काइल देता है मूलतः आप जो चाहें वो PHP कोड इसमें लागू कर सकते हैं एको php इन्फो लिख कर देखिए और आपको एक बहुत ही अजीब उत्तर मिलता है यह PHP info डॉक्यूमेंट का HTML कोड है अतः आप देख सकते हैं कि इसके भीतर ढेर सारे कोड हैं यहाँ हम केवल PHP इस्तेमाल कर रहे हैं केवल एक चीज है जिसकी आपको फिक्र करने की आवश्यकता है उसके बारे में आपको सतर्क किया जा रहा है वह है आपके सिंगल और डबल कोड्स अतः यह PHP कोड को HTML कोड में लागू करने के लिए बुनियादी ट्यूटोरियल था मैं आशा करता हूँ कि यह लाभदायक था मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद